අද වර්ඩ් රේඩියෝඩේ එක මම ඉශාරා මම නිවස් කියන්නේ මම හිතුවනෑ ගොඩක් මට හොඳට නිවස් කියන්න පුළුවන් වේ කියලා මං රේඩියෝ එක හන්න පටන් ගත්තේ පොඩි කාලේ ස්කෝල යනකොට ඒකන්නේ දොහ පසරල්ල වගේ මං ආසාහිටිය ශායකට එන්න මං හිතුවන මට ශායකට එන්න පුළුවන් වේ කියලා හැබැයි මගේ විශ්වාසය හරි ගියා ම ශායකයේ දැන් මේ නිවස් කියනවා හයිඩක්ස් කියනවා ඔගලොන්ට හැමදාම අහන්න පුළුවන් උදේ හතේ ඉඳලා රෑ හත වෙනකම් නිවස් අහන්න පුළුවන් මේක තමා බෙස්ටම චැනල් එක ලංකාවේ හොඳම සිින්දු හැන එකම චැනල් එක ශා.